магазини сантехника мерем турба пластики крайник крайник чизедар гӯша мерем ҳаде азалаша ина бозори кӯҳна проходиш марҳамат мезгара мерем Kiçin ekle hamura. Marhamat, marhamat memerem ина сантехника ина магазина кай хуршед бачо гам зада бидем сантехники марҳамат чизе боша ина аяла нархора гам мезанем акай хуршед ку исми село чанд ширака нигоҳ кун бародар ай 400 сом сар мешаванд то 1200 сомона фақат душавои ана чиша меган стойкаша стойкаша бале ин ами чанд сома мақсад и будем 600 сом 600 сомона ин ам хеле боло шуда оина дора се вих доран се вих да 650 сом дар иша наиш сомона дай иш акун нархе насона ге бо арзонтар мешаванд наиш будем ки 700 сома и 4 вих дай 4 вих дай 700 сомон ина боло шуда хеле Куда пешим аки бра? И садетлери чаши? Садетлери яким азор. Bir yarim ming so'mon. 1500 so'mon bilan marhamat. 18 litr, 120 litr hasday. 18 litr yo 120 litr. Ish 120 litr? 120. Chansmay? Ina ish 10 litr. И 10 litr chansmay? И 10 litr 730 so'm. 730 so'm 800 so'm. Ish qancha litr? 15 litre. سی لیتر 850 سوم 8 لیترлик 850 сом на камар ҳамат 50 литр 950 сом 50 50 литр 950 сом 900 сом на 50 литрлик ҳамат 80 литр 1200 сом 1200 сом 80 литрлик 1200 сом на камар ҳамат ишам 80 литр ишмоли украина ана 80 литр 1150 сом 1150 сол марҳамат 1150 солу арзонако ёш чанд сола ё бидем а 170 сум то 35 раста поён поён 170 сум арзон арзонш марҳамат и вано чи вано вано якним ҳазор ана чи ай тунука тунука оҳана тунука оҳан якадим ҳазор сомон ду ҳазору ҳаштоду панҷу сом чугуниша чугуниша и майдатарш будая и майдатара и чугуна и ду ҳазору чорсад сумай чугуни як бистай размераш як биста як панҷо чугуниш ду бугим ҳаштоду панҷу сом ду ҳазору ҳаштоду панҷу сомон ики мин сакиз элик сомон чугунлига темирлига бир минг турез элик сомон тунукалиги темирлиги камар ҳамад ишам оҳаниша ана бир етмиш екан баландлига бир ярм минг сомон марҳамат ина бо иҷа сантехникои запчасто турбау ина пештарак бирем тамошо кунем ку <clears throat> ё чанд сомон ака io americanka uh-huh. فیلتورن دیگه فیلتر ترمیک سودا میشن نسل سودا میشن یا ای 15 سم سر میشن تو 30 سم از میروی کلون ایش چند سم روزی همین ای 15 سم 15 سم 15 سم مرحمت پیری خردین همه چیزو هست ترینیکو ترینیکو 25 3 سمون نه ترینیکو 2 سمون Yoş 2 somon ya. Bale. İyi saydınız değil. Turbay 15 mera ya 20? 25 da. 25 mera var. Bale. марҳамат ина крайникоам да крайнико чанд ака крайнико ҳар хел ай 15 сар мешавам бикем 15 размеро шона мо то 25 размеро шона хай арзон қимат дорам мо вақт чанд сомай то би сифа доран и оригинал ай туркия 120 сомона ами бо хамира бо 40 сома шас ай арзон арзон тарах 120 сомона иш марҳамат бад на ойно гудо хаст ай ойно и ойно чанд ака ойно ё 240 сом бо 200 сомаш ҳастай ҳамин якам гиш айфон бидай чанд сомаи 240 сомон айфон бидай марҳамат بعد اینای دیگه روش هم اون خیلی نرخن همش یا نرخن و یا یا نرخن همش بو ارزو میشه با میشه وقتا در سیستم بود بود رویان میشه خریدا дигар чизам бигирам марҳамат ҳама чизи бидаин вишилка сантехники термикс премикс ванна рақмини сисад сомон иш панд сад панд сумай иш чорсад сумай иш панд сад панд сумай марҳамат иш 550 сом 550 сом и 1500 чи кадомаш ё часма анам ё ай 650 боло доранд то 1200ма 600 сомун 650 дан боштаб то 1200 сум кача ворика марҳамат бо ҳама шароитош қатина бемалол насосо чанд шид ака насос вакмнивакмнио чандам ай 500 сум то дорад то 850 сум 125 мешавад 251 мешавад 370 550 баргиши вале 750 750 сумуш чанд сума 750 сум 850 850 сум марҳамат ин насосҳои обкашак чӣ 400-700мешаванд медиан мақсад ки оригиналанд сифатҳои хуб шавед медни алюмин нестанд бо доранд алюмин арзонтар ё э, медниян сифатҳои хуб шавед дар ҳолате ки ҳами система да бояд э, установка кунем о чизҳои хуб дошта бошем алюмини гарм хувай паси буланда кор кунад ё ай 400-700 мешаванд то 800 сима панҷ намудай 800 сима марҳамат панҷ намудай панҷ разме аминабачаҳо тамошо карда нархоша 450 сомдан то 800 сомгача бор ека ина дарунша нишон мода гаранти бутан ин асосай масалан медни дурунша нишон дода ки ягон фарши ва алюмин талмин нест а ина бачо мақсади ра дарунша тамошо кардан да брида монаге ина тамошо кине бачо барои пеши бания барои дуруни бания ина ёшам یوش برای درون بنیو دو چندیا؟ یو پنجه سو پنجه سو دو نشا؟ بعد نواش هفتاد و پنس نشتوب سو احوه مرحمت یو درشگاه پیش خونه دری خونه آه یو چست من؟ یو شست شست سومونی نمی چیزی نازو بوده؟ نمی چیزی نازو بوده؟ اینه با مگزین دیگه ایش بوده؟ بچکم هش بوده؟ بچکم چندی اکم؟ ё як қабата доранд ду қабата доранд крубли доранд чоркунҷа доранд ай 200 литр то 3000 литра дорем сетонага и ятонага ё пансада и пансад литр ҳаст чанд сумай ана и ҳафтсад сумай ҳафтсад сум етти сумон бешуз литр лига марҳамат и дутагай ду қабата марҳамат ик хаватлик бешуз литр лига ҳафтсад сум етти сумон як қабата 6 сомон ба қаватиги ҷо марҳамат. Иш чанд тонага? 1 тонага. 1 тонага чанд сом? 1300 сом мешавад. 1300 бар 300 сомон марҳамат. 1 тонага. 1 ним тон. 1.5 тон. Иш чанд сом ака? 1 ним тонага? 2000 сомон марҳамат. Инҷо дам турбали канализация ҳам дайд, канализация чӣ хеле ака? Чанд сом канализация бидем 10 сомона размери 50-ш. Метраш ёки яташ? 1 метрш. 1 метрш 10 сомон. 10 сомон. Масалан 76 ш 15 сомон, садақш 20 сомон. Метраш 20 сомон садақш, пластики. Пластики канализация. Канализация ҳар ҳамат. Барои ода чи о? Ина барои обо ина ёан. 10 15. Ҳанта бутар бихо. Бар ҳамат. Як поён дада. این ایجام برای او چند سمان یک کرد؟ برای بستن آب خنک دارن بگیم ای شش سامان سر می شون یاد میری بیستش آبی خنکش فقط تو هفت سامان انا ای 25 ش بگیم ای 8 تومن سر میشه تا 9 تومن 9 تومن بعد با گرماشون بگیم یاسم دسو فرق میکنه نسبت او کچ سواش بخاطر میشه بله او را شوا کچل نه شوا گرمه نه بزرگ کلخوز بود مرحبا 76 7 сомон 7 сомон угадон ки сагини тел дар мерисадаш 10 сомон угадон онҷо боса 5 сом 70 боса 7 сом 10 боса 10 сом иш 10 сомон он раз мерисада ПНД меган ПНД ПНД шилангои сира ПНД меган ин запчастҳои ПНД ай мақсад ки шилангои сиёда запчастош ай тамоми размерш аст ай ай 25 15 сар кадаги чанд сомон ак о размери 90 ай ё ҳар хелам 15 сум 20 сум 40 сум ам хел сар мешаванд ба размер мешаванд ба размер шуда ё када калону майда доран ҳо ина pmd ҳамаш буда размерош ман ана ё ратниё бисёр ам қати ё ноша шадим ви вакум нила сосо чанде э дарана на вакум нила сосо ра уҷа гуфтем ҳо ҳамон асосо ҳамон асосо пори ҷа вбро бо бисёр аст бисёр аё ина насосо ов кашиам дай ҷаноби мулла шуда ина 500 сум 530 сум 750 сум то 250 сум рамен 50 айда аҳа марҳамат 1250 сум шуда да рамен 250 сум 750 сум 500 сум 500 сум марҳамат ина ҷа унитатон буда ина бародаро чизе дар кор боша ташта телефон рақамро мемонем ина макам дар хизмати шумо ай در خدمت شما های به ملال لو با چیزا мақсад ки ҳамаира наметонем мо бигем занг бизанед номрои мо дамо пеши экран монда мешавад мо ҳамаша барои шумо мефаҳмонем شیرین است تا اکران در اسمش رقم را میمونیم محکم یا با رقم را گذاشته بریم با تاشتا نوشته میمونیم تلفن رقم را 88 88 660 660 88 88 88 88 اینا بچه ها رقم را میمونیم انشالله زنگ بزنید چیزی در کار باشه سانتکنیکی هسته مرحمت ин бача оҳак дарко боша якним сомо магазиака раҷабалӣ эй монда коро и қопча чанд мешавака ҳафтоду сум ҳафтоду сум боло мешида ман ҳама ҷа қопчаи оҳак бирядум сомо марҳамат